ayat-ayat ni Allah Taala masih lagi tanya beberapa soalan supaya manusia lebih yakin hubungnya dengan cara hidupnya di dunia ini sebelum daripada dia nak bawa diri dia ke alam akhirat terutamanya hubungnya dengan dunia hubungnya dengan apa ni eh, cara hidup yang betul jangan syirik berakidah dengan secara betul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أو يجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ayat 62 sampai 66 surah An-Naml. Alhamdulillah ayat-ayat ni Allah Taala masih lagi tanya beberapa soalan supaya manusia lebih yakin hubungnya dengan cara hidupnya di dunia ini sebelum daripada dia nak bawa diri dia ke alam akhirat terutamanya hubungi dengan dunia hubungi dengan apa ni uh, cara hidup yang betul jangan syirik berakidah dengan secara betul dan beramal pun dengan sahih yang betul ini adalah suatu perkara yang Allah pesan kepada kita semua supaya kita berpegang teguh apatah lagi Allah Taala tanya beberapa soalan ailahum ma'allah ha tu adakah tuhan lain lagi bersama dengan Allah yang Allah Taala beri kepada kamu hai hey manusia kesenengan kemewahan kesedapan keseronokan segala-gala tuhan beri kepada kita ayat belum pada ni Allah royak hubungnya dengan apa kejadian ya dia jadi bumi jadi laut bukit sungai wi pokok kayu udara boleh makan boleh duduk masya-Allah ni bagi setiap orang yang fikir ayat-ayat pasal ini ni kena syukur banyak syukur banyak wajib atas setiap orang kena syukur kena terima kasih banyak kepada Allah sebab Allah beri kepada setiap orang kesenengi walaupun ya rakyat katanya dia susah tapi ada lagi orang yang lebih susah daripada dia ha, tu. gitu kita kena tak katanya ada banyak lagi orang yang susah payah daripada kita orang yang kena bala gitu gani ni nah sop-sop sari dua ni hak berlaku di Syria dengan Turki nah orang mati banyak mana dua negeri Aku duk naik sokmo. Saya tengok berita saat ni. Tengok dalam Al-Jazirah. Nah, orang di Suria mati dan lebih kurang dalam 1500 lebih kurang tapi aku pun duk naik sokmo Di Turki mati lebih pada 2000 orang. Ha ni hak aku mati, lepas tu hak, hak sakit banyak mana? Daripada gempa bombing hanya kocok beberapa saat saja kok kok kok kok kok orang mati, orang sakit, kehilangan keluarga, rumah tangga, harta benda dan sebagainya. Sebab tu kita hok duduk seni ni, alhamdulillah syukurlah kepada Allah Taala banyak dan apa yang menjadi suatu pertolongan daripada kita pakak-pakak honda misal katanya orang tu orang ni sama ada di negara kita ataupun luar negara kita pakak-pakak tolong sikit sebanyak ha tu gitu masuk di dalam ayat dah Allah Taala firman dia amman yujimul amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa ya, yaj'alukum al ard atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita apabila ia berdoa kepadanya Tuhan tanya siapa dok terima doa orang hok dok dalam pawak yak rai cuk cern apabila orang tu berdoa siapa terima doa dia dokkah Allah ha tu sebab tu Nabi royak di dalam hadis katanya orang yang kena zalim doa dia diterima. Orang duduk di dalam pawak cukcen susah payah doa dia Tuhan terima. Nah, walaupun doa dengan secara umum tu Allah Taala terima belaka. Tuhan firman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu berfirman, "Hei Muhammad, hei hei manusia semua, hei orang-orang yang beriman semua." Tuhan royak dengan secara totok semua tiap-tiap orang. Ud'uni astajib lakum. Mung berdoalah minta daripada aku. Nescaya aku akan terima doa permintaan kamu. Sebab tu tak sia-sia dah. Nabi royak katanya tak sia-sia orang yang berdoa dan tidak akan hampa mai sia-cai. Tak rugi bagi orang istikharah. Dua perkara ni penting doa dan istikharah. Istikharah bukan arti nak bining semata. Ya orang pak kita ni boleh jadi pehe kok tu kali. Bahawa semaya istikharah, jalah nak bining. Nak bining buat apa? Sebab ada timuh dengan ada mi'nak. Dua orang. Aku nak pilih mana? Tak tahu. Istikharah dulu. Lepas tu tak nama mi'nak, tak nama timuh. Bawah bata. Nanti slow tengok. Dia naik nama timuh, jalah timuh. Hak tu kan? Sampai ke hari ni, dia ada lagi orang royak yang kata kalau dia nak nak bini kena istikharah. Padahal Nabi ngajar ha istikharah ni. Sahabat Nabi royak katanya supo dengan Nabi ngajar Quran dah. Nak royak katanya tukan ngan tuk reng Nabi suruh kita istikharah. Suruh kita berdoa, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tetukan kebaikan kepada kita. Bukan doa istikharah saja dak. Doa semua tiap-tiap doa. Nah, doa lepas ada semaya bukan tak ada ada doa lepas pada semaya tapi doa masing-masing tiap-tiap orang yang lepas ada wirid baca doa masing-masing gitu Apa apatah lagi nabi ayat katanya Tuhan malu kalau sekiranya seseorang tu seorang hamba dia akak tangih dua-dua belah minta doa Tuhan tak terima doa tu Tuhan malu kita berasa bagaimana? dengan doa kita Nabi ayat katanya Tuhan berasa malu kalau Tuhan tak terima doa hak orang tu duk mitok, mitok, mitok. tapi mitok, hak benda molek lah jangan duk mitok maksiat jangan duk mitok benda-benda hak menyalahi dengan hukum agama tah lagi duk di dalam ayat ni orang duk dalam pawak cukcen apabila dia berdoa Tuhan tanya Siapa lagi tak si terima doa orang yang berdoa tu. Dan yang menghapuskan kesusahan. Nah, wa yakshifu su. Patu wa yaj'alukum khulafa'al ard serta menjadikan kamu pengganti umat-umat yang telah lalu mendiami dan menguasai bumi. Yuk lew yuk law. Daripada manusia, manusia, manusia telarun telayuk samai. Jalan Allah Taala atur belaka semua tiap-tiap masa setiap ketika setiap tempat bila kita baca pak gamah. oh Allah Taala dia atur semua walaupun nyamuk seko dia atur apa apa tah lagi manusia kalau kita buat soalan katanya Tuhan tak atur ke manusia Tuhan tak beri hancatkan manusia ke oh lebih pada tu lagi Tuhan atur so so so so hak hak kehidupan manusia ni. Allah Nah, manusia yang paling besar sekali atas muka dunia tu kecil tapi kerong dunia. Jin tak ada buat supaya dengan manusia. Malaikat tu hewan pasang dia. Sebab tu kita kena berasa bukan angkuh, takabur dah. Kita kena berasa bangga, suka Allah Taala jadikan kita sebagai manusia. Pastu pilih kita orang yang berimej pula. Dengan kita tak biasa mitok walaupun sepatah. Tuhan, Tuhan, aku nak jadi hamba omong Tuhan. Aku nak jadi orang Islam Tuhan. Tak, tak biasa mitok walaupun sepatah. Nak jadi manusia kita tak biasa mitok. Tapi Allah tak ada takdir, siap-siap dah. Mung jadi manusia, mung jadi orang berimeh, mung jadi hamba aku. Mung jaga molek agama, ngaji molek, paham molek, reti molek, amal molek, hidup atas muka dunia, hidup molek. Nak duduk molek eh, kita ni. Dah dunia ni. Dia tak say jadi di lobby karut kufur munafik syirik. Dia tak say. Walaupun orang syirik, orang kafir tu hewat belaka tu, tu hatu belaka. Tapi kita kena buat syukur, terima kasih kepada Allah Taala banyak. Ha ha pasal ni. Sebab kita nak bawa hidup kita ime Islam, pemahami amalan pahala ni nak pergi menuju Allah di alam akhirat. Sama-sama tahu belakang. Saya nak royak ni benar kita tahu belakang. dah. Cuma mari sebut-sebut sebab dia mari daripada ayat Quran pasal itu, kita pun ayat pasal itu. Gitu dah. Tuhan pun tanya, "A ilahum ma'allah?" Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Cikak nak orang yang berimej sungguh-sungguh dia katanya tak ada dah Tuhan selain dari Allah. Maknanya Tuhan bersama dengan Allah tak ada tak ada dah Tuhan lain. Hak ni dah tak sewi jadi kita syirik duk main apa duk mitok dengan kubur dengan pusu dengan anak-anak dengan gotu dengan gani duk mai wasabah ikat perut ikat lengan mai ngazimat mitok dengan bomoh hatu duk bagah kat tu mai hala tu hala ni taklah tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh berlaku jangan we ada walaupun syirik walaupun sikit jangan we ada pergi cari tok bomoh pasal dah nak nak buat apa kena ada pelepah-pelepah ah, tak boleh ni kena halal dulu ni kena buat kau tu puluk tu puluk jangan jangan jangan, jangan. tak sah jangan we ada dalam sangkom kita pas saya duk tanya kat ni tanya bodoh-bodoh saya pun siapa bertanggungjawab nak jadi hapuh syirik dalam sangkom kita siapa nuingan mana ajaran-ajaran sesak hak duduk orang duk sebar ga tu sebar ga ni siapa bertanggungjawab dalam hal nak hapuh benda-benda pasal ni wallahualam pakak-pakak jawab kepada sangkom pakak-pakak jawab. Sebab kenapa? Oh, sebab sangkom dia kena ada orang duk cara orang duduk duk, duk berihan. Pak kalau misal katanya ada akidah tak betul, amalan tak tak cuci, tak bersih, duk ada duk berlaku. Juga nah dia kena ada nuingan. Hak Islam kita oh, yang duk harap kepada nuingan hak kafir tu. Nuingan Islam kita kena duk logi pra-pram benda-benda pasal ini jangan we ada hapu hapu hapu hapu hapu habis. Semua kena we betul belakang. Kena we kena belakang sama ada mengajar ceramah kecek tazkirah kata apa kalaulah tahu pak katanya tak kena kena gina sehatlah tuan pakak-pakak gi lalu supaya sedadu ya tengok benda tak kena tak tak tak molek orang terosak dia pro ya gi lalu ha gitu itulah mana-mana tupuk bombing yang ada orang yang bertakwa orang beriman Tuhan raya lalu katanya dia akan buka barakah Walau ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ni tu hari raya katanya mana-mana ahli bombing tak kira duduk di negeri mana sekalipun amanu beriman wattaqau bertakwa la fatahna alaihim nasaya kami buka kepada mereka itu barakatin iaitu apa beberapa banyaknya berkat minas sama'i wal ard dari langit dan bumi. Langit waktu turun hujan, udara molek. Lepas tu atas muka bumi. Bumi pula, Alhamdulillah, bumi yang hijau, penuh dengan rezeki, pokok-pokok kayu, nate, air, dan sebagainya. tu rezeki tu. Alhamdulillah. Barakah. Dengan sebab orang beriman dan orang bertakwa. Tapi, tak ada arah. Ha, muah tak ada arah. So, eh? dia pelayan habis wah tak ada arah eh tak ada arah manusia banyak kufur manusia banyak apa deraka banyak waktu banyak buat ni Allah apa ah. Tuhan nak tambah berkat lagi mana sebab tu jangan we jadi sangkom kita masyarakat, eh, apa ni sangkom masyarakat yang dilaknat dia tu hal laknat eh. ada arah perkataan laknat ni ada banyak di dalam Quran Terutamanya ter ter orang-orang munafik, orang kafir. Tu hal anak belaka tu. Mal'unin. Tu hal kata. Mereka itu duduk di dalam keadaan dilaknat oleh Allah Ta'ala. La'anahum, la'anahumullah, la'anahullah. Allah Ta'ala laknat mereka itu dan dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Gitu. Masya Allah lah. Kita jangan jadi diri kita pentuakan, pensahid, timah, pai. Tu hal anak dan tu hal anak orang lain dengan sebab Kita qalilan ma tadhakkarun bila Tuhan tanya macam ni Tuhan pun royak amat sedikit di antara kamu yang mengingati nikmat Allah itu Allah no. sikit manusia hok ingatkan nikmat Allah Taala sebab tu Tuhan kata kan eh? wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha jika kamu bila nikmat yang Allah bagi kepada kamu Nasaya tak ada upaya maknanya tak ada kuasa yang kamu nak pergi bila banyak tu hewi kepada kita tapi tak ada arah manusia tak pandai terima kasih tak pandai nak ingat nikmat yang Allah tak ada bagi lepas tu tambah-tambah lagi dia bui kepada apa ni kepada manusia ni apa kesia belah salah sikit sebanyak walaupun dia tahu katanya manusia ni apa? ada dosa, ada silap sengaja buat dosa tapi dia selalu ampun ampun, ampun Patu tu panggil semua hei hey, hamba-hamba aku bertobatlah, kembalilah saya nak mengakhiri dengan satu ayat yang selalu kita baca di dalam suratul kahfi warabbukal ghafuru zurrahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab Tuhan mung hey Muhammad wa rabbukal ghafur sangat memberi keampunan Zul rahmah mempunyai rahmat yang sangat tinggi law yu'akhidhuhum bima kasabu jika Allah tu karib nak kira belaka benda hak manusia duk buat duk usaha jahat karuk atas muka dunia la'ajjala lahumul azab nasyaya Allah segerakan azab seksa turun selalu tapi ballahum mawaidun lan yajidu min dunihi mawila tapi Allah Ta'ala ya janji ya wui masa sub samran atas muka dunia hamu buatlah kalau demu tak sedengar nasihat aku ajari aku tunjuk ajar aku hamu buat buat buat tapi ingat molek satu ketika sikit lagi janji aku dan aku janji nak sekso, maka tidak ada siapa dah boleh nak gi plan-plan janji hak aku janji saat ni berartinya Allah Taala zuntiqam zuntiqam artinya Allah Taala sangat denai dan marah benar-benar orang yang diraka kepada dia lama banget ani ha, nah ayat yang saya baca saat ni dua tiga ayat tapi dia terjemuh hanya so ya ayat tiga dan insyaallah kita sambung semula lagi tu. Nah, ayat di dalam suratul namli mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang baik yang soleh ya dan yang selalunya kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kita berada wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh